Benvingudes, benvinguts i benvingudis a aquest nou vídeo del eh, projecte d'innovació docent transversalitzant la, la sensibilitat cap a les violències eh, de gènere eh, en les aules universitàries a través del Fotovoice. En aquest eh, vídeo en específic parlarem del per què creiem que eh, el Fotovoice com a tècnica és una tècnica adequada per a fer aquest tipus de treball. El material que us presento l'hem creat conjuntament jo, que em dic Bàrbara Villa, i l'Aloe Cubero, companyera del Departament de Pedagogia de la URV. Anem allà. En primer lloc, eh, creiem que és important tenir en compte que eh, les violències eh, sexuals i de gènere moltes vegades s'entenen com un problema individualitzat, oblidant-se del, de la, de la, del fet que la responsabilitat ha de ser reconeguda com una responsabilitat social. Eh, en aquest sentit, eh, és molt important eh, fer treballs que posin èmfasis en aquesta vessant comunitària i social de les violències de gènere. En aquest sentit, el, eh, justament el Fotovoice ens ajuda moltíssim perquè permet, fent un treball col·laboratiu, eh, abordar la problemàtica des d'una perspectiva comunitària. Eh, I això permetrà justament treure aquesta, aquest pes que normalment es dona als subjectes en l'abordatge de les violències de gènere. Després, un altre element fonamental és que eh, les violències de gènere estan molt relacionades el eh, lo que són les experiències personals i les formes de viure eh, que tenim en la nostra societat. Eh, en aquest sentit, no és algú que eh, pot aprendre simplement eh, treba la, com treballar-les i com vivir-les i com ajudar. En aquest sentit, no es pot aprendre simplement a base de nocions. No, eh, no hi ha receptes que es, que es puguin passar i en canvi és necessari un procés individual. Eh, el photovoice, justament, eh, ajuda en aquest sentit perquè permet fer un treball partint de si mateixes a través de la construcció de les narratives personals eh, per arribar a una construcció teòrica i de contingut. Eh, I en aquest sentit és fonamental per abordar aquesta, aquest element i per fer un procés d'apoderament individual i col·lectiu. Eh, estàvem parlant de les qüestions de què està passant amb les violències de gènere i per què, per què es reprodueixen. Un altre dels elements, clàssic, dels elements bàsics és que en la nostra societat hi ha tota una sèrie de mandats i rols de gèneres que tenim interioritzats des de ben petites. Eh, no hi ha ningú que pugui completament passar d'aquest rol de gènere. Eh, en aquest sentit, justament, el treball ha de ser encara més profund eh, per poder-los eh, posar en dubte, perquè s'ha de saquejar algú que tenim tan interioritzat que és part de nosaltres mateixes. Vale? Eh, el Photovoice, en aquest sentit, eh, és molt important perquè et permet reconèixer també que tothom tenim una agència. Eh, si acceptem els mandats de gènere, si els reproduïm, no... és veritat que hi ha una pressió social, però també tenim possibilitat de desmantellar-los, de canviar-los, de presentar-los d'una manera diferent. I podem en aquest sentit, eh, amb aquest treball, eh, amb el reconeixement de l'agència, de les persones que estan participant en el treball, en reviure, repensar les formes en què cada una de nosaltres, i de nosaltres i de nosaltres, vol viure el gènere i les relacions de gènere. Òbviament, eh, aquest procés individual i col·lectiu que s'ha de fer eh, no pot, encara que estem parlant de que es, es, es tracta d'un problema comunitari, d'un problema social, etc etc, no podem oblidar que no tothom eh, eh, té unes mateixes condicions de partida. Eh, què vol dir això? que eh, la nostra societat no està jerarquitzada simplement per qüestions eh, de gènere, eh, sinó hi ha moltes altres eixos d'opressions que eh, marquen la nostra vida. I aquests eixos d'opressions fan que les violències les vivim de manera diferencials. És per això que pensem que és superimportant per treballar les violències tenir un enfocament interseccional. I en aquest sentit, creiem que el Photovoice permetint aquest intercanvi entre els subjectes que estan en les classes, en aquest cas, o en la comunitat en altres casos, eh, ens, ens fa visibles les diferències intersubjectives i com aquests eixos eh, i aquestes violències estan intervenint en les seves vides. Vale? Eh, això ens permetrà tenir una visió mucho molt més ampla i tenir aquest enfocament interseccionals. Eh, un altre dels elements que tenim difícil en el cas de, de les eh, violències de gènere sexuals és la percepció de la mateixa. Eh, tendem a veure el que es considera la punta de l'iceberg de les violències, però percibir les violències que fem o que rebem eh, quotidianament és molt complicat. Eh, el treball eh, individual ens ajuda a detectar aquestes violències, o sigui, la construcció de la fotonarrativa ens ajuda a detectar les violències diàries. Però a més a més, el treball col·lectiu ens permet sortir d'aquesta zona de confort, d'aquesta mirada única que tenim de veure les violències de les nostres maneres i permet, ens permet connectar amb les altres persones y percibí que las formas de vivir, de experienciar las violencias pueden ser muy variadas. Entonces aumenta eh, la nuestra empatía, la nuestra capacidad de reconocimiento. Un altre element fonamental eh, dintre del treball de les violències de gènere eh, l'agafem des de l'epistemologia feminista, de la, de la perspectiva de coneixement situat de dona àrabe, que és la necessitat que quan produïm coneixement, aquest coneixement no es quedi estancat eh, en, en els llocs de producció de, de, de saber, sinó que pugui produir diferents narratives. I aquestes uh, formes de uh, ser atravessada per el coneixement i de distribuir-la les, les diem difraccions. Vale? Això és fonamental per poder abordar aquest enfocament interseccional de què estàvem parlant anteriorment. Eh, novament, el Photovoice és una eina, és una eina molt, molt bona per poder eh, tenir aquesta, aquesta perspectiva difractiva perquè eh, donant molta importància a tot el que és la incidència social eh, i ens permet que les narratives que anem construint vagin eh, multiplicant-se eh, i les lectures d'aquestes narratives també ens vagin canviant eh, i vagi sent interpretades i transformades per diferents subjectes. Vale? I en aquest sentit eh, té un, un efecte que és molt multiplicador. Eh, finalment, eh, quan parlem de violències eh, sexuals i de gènere, eh, a vegades estem donant per suposat que les persones professionals eh, ja saben com treballar aquestes violències. Vale? Eh, I per tant es treballa mm, més bé o, o, o millor, han, ja han superat aquest, aquest problema. Nosaltres creiem que quan treballem en, un, en, en les classes tenim una responsabilitat, a més, de crear persones que en un futur seran agent de canvi social o podran ser agent de canvi social Eh, dins del context eh, de les violències de gènere. Això perquè estem en un espai, la universitat, que és un espai educatiu i no solament formatiu. No donem nocions, estem ajudant a que les persones es desenvolupin. No? Eh, la, la, el Photovoice és una eina orientada a l'acció. Vale? I doncs no és simplement una eina que pretén que els estudiants eh, coneguin una realitat, sinó que puguin treballar-les. I això permetrà que una vegada que siguin professionals puguin eh, posar o utilitzar aquesta, aquesta eina en el seu espai específic d'incidències. Vale? I doncs tenim aquest aspecte multiplicador de canvi i transformació social. Eh, creiem que més o menys aquestes són les idees eh, bàsiques del per què el Fotovoice eh, pot ser molt important per treballar les violències de gènere. Estem segura que cada una de vosaltres, des de la seva disciplina, podrà trobar moltes més, eh, molts més elements importants. Us donem les gràcies i al proper vídeo.